快点，快点，快上！快 Hey, the Krishna, the Krishna! Slow and slow Yes, I agree, yes, I agree! The Krishna, the Krishna!